اسمع يا سوفا علينا لعب الشطرنج بعد هذه الجولة اتفقنا؟ هنا تفتقد إلى الصبر يا صديقي تعلم ذلك أولا ثم سنتناول موضوع خطط اللاعب لاعب باق استمر بإعطائنا الرؤية يا سوفا الوقت الآن تبقى عدو واحد أعيد التلقيم زرعت ال spike. هنا الآن أوه. الآن اهربوا سلاح هنا اطرحني أرضا وسأعاود الوقوف هنا يوجد سلاح ها هم سقطت السبايك في بي السبايك هنا آخر لاعب باق حان الوقت لادخار الدعم جاهزة أعيد التلقيم هيا بنا زرعت لسبايك عدو واحد أعيد تلقيم نحن بخير نحن بخير دعهم يحاولوا التغلب علي أعدوا لنيران الجحيم سقط ثلاثة تبقى عدو واحد هنا هنا هنا هل أحضرنا ما يكفي من التوابيت؟ جهزوا أنفسكم سنقاتل مجدداً كشف المنطقة أعيد التلقيم أنا الصياد على السبايك تنفجر اعماء اخر لاعب باق كيف ستجري الأمور هذه المرة؟ ألم يظهر أي نمط متكرر بعد؟ سايت في اي تبقى عدو واحد جار مسح المنطقة نحن فالورانت نحن مقاتلون سقطت ال spike في B. زرعت ال spike تبقى عدو واحد آخر لاعب باق أداء رائع سنبدأ الجولة أم ماذا؟ أحتاج إلى دعم زرعت السبايك أعيد تلقيم شداء كوتر القوس القتال يتطلب هذا كشف المنطقة يوجد أعداء في هيا بنا رصد عدو في أي استعدوا لنيران الجحيم لاعب باق اصمت آخر جولة في الشوط لا يمكن أن نحتفظ بأموالنا بعد هذا لننفقها بحاجة لمعدات شكرا بحاجة لمعدات شكرا سقطت لسبايك في الوسط هنا. احذروا عدد من الأعداء في الوسط انفجر ثلاثي ظلال متحركة سلاح هنا سلاح هنا تبقى عدو واحد الوقود بسلام تبديل الجبهات سندفنهم وستلاحقهم آثامهم تبقى عدو واحد ازرعوا السبايك السبايك صدقوني سيشعرون بقوة ضرباتي عدو واحد سبايك لدينا الجميع لتصبح أعرف ما يجب إنجازه ال spike هنا ال spike هنا and spike Hunna.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 هناك لقد بدأنا أعيد التلقيم الآن متحركة تم نشر الذاكرة كشف المنطقة لا مجال للهرب هنا رصد عليه أعيد التلقيم أنشأت الحاجز انطلقي رصد عدو في B. حامل ال spike لدينا سقطت ال spike في B. آخر لاعب باقي لدينا تبقت 30 ثانية حتى مع الأعداد الكبيرة تبقى الاحتمالات مفتوحة تذكر هذا بحاجة لمعدات أعيد تلقيم جار من المنطقة أمامنا أعيد التلقيم انتهيت يوجد سلاح لنحصل عدو في A سقط الهدف لأجل دمر كشف المنطقة أراقب هنا آخر لاعب باق سقطت السبايك في A تبقت عشر ثوان أسلق البصر القوس والسهم عتيقان لكن أحيانا يكونان هما الأفضل استعدوا لنيران الجحيم آخر لاعب باقي مثالي نقطة الفوز سأتألق أكثر من المشاعين بحاجة لمعدات أعيد الترميم ستبدأ المطاردة هيا لنذهب انطلقي انتهى أمرك سقط حامل ال spike لدينا. سقطت ال spike في الوسط أعيد التلقيم أنا الصياد آخر لاعب باقي بلا حركة لم يفهموا المأزق الذي يواجهونه بعد دعوهم لي أنا سأمزقهم إربا سننطلق هنا هنا الابتزاز تم نشر الساتر أعيد تلقيم هناك هناك كشف المنطقة التلقيم ثلاثة هنا السبايك بحوزتي تمقطعت الثواني أداء رائع لا تقلقوا أنتم معي تبديل الجبهات الوقت الإضافي المسح المنطقة رصد عدو في ايه لا ند سلاح هنا سقطت ال spike في ايه ال spike هنا رصدت ال spike في ايه تبقى عدو واحد السبايك هنا تبقت ثلاثون ثانية تفوق جماعي من معركة تبديل الجبهات نقطة الفوز يلتزم الصمت هنا رصد عدو في بي إلى اللقاء هنا أحدهم في الوسط <laughs> القدرة الخارقة جاهزة ها هم لا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 تبقت عشر ثواني تبديل الجبهات الوقت الإضافي سأقوم أنا بعملي وقم أنت بعملك تنقصهم الخبرة رصد عدو في بي تبقى عدو واحد عليك. القدرة الخارقة جاهزة جاري المسح المنطقة أمامنا تفجير تبديل الجبهات نقطة الفوز يمكن أن تقوموا بأدوار أخرى ال spike هنا ال spike هنا تبقى عدو واحد هنا رصد عدو في بي مثالي فاز المهاجمون